Decidí sembrar aquí en mi tierra porque estaba seguro de que mis hijos y yo cosecharíamos los frutos. Impulsamos el crédito a la producción gracias a una economía hecha por bolivianos para los bolivianos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 10 años de estabilidad económica.